Also Sexting setzt sich aus den beiden englischen Wörtern Sex und Texting zusammen. Äh, Sex ist hoffentlich klar, was das bedeutet und Texting ist Nachrichten verschicken eigentlich generell. Du, Martin, letztens hat mir die Chantal Nacktbilder von dir geschenkt. Wen hat sie es geschickt? Ja, mir und den Joachim. Beim Sexting verschickt man erotische, Texte, Bilder, Videos über das Handy an? An sowohl Partner als auch fremde Leute, die man vielleicht nur übers Internet kennt. Ähm, sehr freizügige Bilder, die man halt nicht so übers Internet ähm, verschicken sollte. Was hast du dann mit diesen Nacktbildern gemacht? Ja, ich war voll verwundert und dann habe ich direkt zu Kevin geschickt. Okay. Und was hat Kevin damit gemacht? Ja, der hat es wahrscheinlich dann in seine Klassengruppe geschickt und jetzt wird die Chantal gemobbt. Das ist das kann auch sehr schlechte Folgen haben, wenn, wenn der Freund zum Beispiel das Foto weiterschickt oder sich darüber lustig macht. Wie geht's der Chantal jetzt eigentlich? Ja, Chantal ist eigentlich sehr traurig, sitzt jetzt im Unterricht immer ganz alleine. Und bei den meisten Jugendlichen ist es so, sie möchten Nacktbilder von ihrer Freundin, ihrem Freund auf ihrem Handy haben, so mehr oder weniger als vorzeigbare Trophäe, um vor den Freunden anzugeben, was ein Beweis für sexuelle Aktivität sein soll.